argentinos largam da frente como espermatozoides atrás. A nove quilômetros daqui, logo após a fronteira argentina, está a cidade de Guapa. E a rivalidade entre Guapa e Beresura aqui na região é lendária. que seja espionagem, guerra, Esse valoroso goleiro que dá bolsas e bolsas de sangue pelo time está estendido na área como um tumor recém-operado. Isso aqui vai virar uma cidade fantasma, Pedito. Meu nome é Expedito Gonzalez, mas por onde eu passo, eu fico mais conhecido como o fantasista da bola branca. Sabe qual é o maior problema do futebol, seu Arlindo? muito homem junto. Anastácio, a fábrica tá fechando. A gente tá cheio de conta pra pagar e então tu só pensa nesse é jogo. Eu quero que vocês agora vão para o trabalho pensando no jogo. Que vocês tomem banho pensando... No jogo. jogo. Pensando no jogo!